שלום, ברוכים הבאים לחדר של יוסי. אה, איתי נמצאת הדס, שביקרה בחדר שלי, וראתה שיש לי שם כל מיני חידות. אני מאוד אוהב את החידות מהסוג הזה, שאפשר לקחת מספר חלקים קטן, במקרה הזה ארבעה חלקים, וליצור מהם שתי צורות שונות. אז עם ארבעת החלקים האלה אני רוצה שננסי ליצור ריבוע. Mm-hmm. הופה, נהדר, ריבוע, מריבוע, עכשיו מהריבוע למלבן. עכשיו אה, תכיני מזה מלבן. ריבוע ומלבן. אוקיי, זה, זה ריבוע למלבן. עכשיו יש לי ריבוע למשולש. אה, מה שנחמד פה, שאפשר לקחת את החלקים של אחד, נגיד נוציא את החלקים, בסדר? את רואה, יש פה אה, ריבוע ומשולש, כן? אפשר לקחת את החלקים של הריבוע, לשים במשולש, והפוך, להראות שזה אותו דבר. זה החלקים של הריבוע, וזה החלקים של המשולש. עכשיו נהפוך אותם, בסדר? עכשיו את תשימי את החלקים של הריבוע בריבוע, ואני אשים את החלקים, את החלקים של התפילש בריבוע, ואני אשים את החלקים, יש לך פה את הציורים בצד, שזה עוזר קצת אה, להתמצא. כל הכבוד. אה, עכשיו אני אראה לך את זה עוד יותר מגניב, את הריבוע למשולש. זה נקרא אה, אה, hinged dissection באנגלית, או בעברית חיתוך עם ציר. כי הנה, הנה תראה, יש לי בבת אחת, אפשר לקחת את הריבוע, זה אותם חלקים, בבת אחת להפוך את זה.